السلام عليكم اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال البغرير اللي هي وصفه سهله وناجحه بدون اختمار وبمقادير مضبوطه جدا كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتفيدكم وقبل ما ندوزو للمقادير وطريقه التحضير كنتمنى انكم تخليو ليا like وتشتركوا في القناه باش هكذا توصلوا بكل جديد وشكرا السلام عليكم ورحمة الله كي دايرين البنات لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة ديال البغرير اللي هي سهلة وناجحة مية في المية وبدون اختمار يعني تقدري توجديها في ساعة يعني في اخر لحظة بلا ما تستناي عليها يخمر وبسم الله نبداو نقدم لكم دابا المقادير كنحتاجو جوج كيسان ديال العنبه هي السميده الرقيقه او السميده اللي كن نديرو بها الحرشه ماشي الفينو هذه سميده وكاس ديال العنبه حتى هو ديال الدقيق معلقه ديال الخميره ديال خميره ديال الخبز مذوبنها في الماء دافي قبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال سنيده وخماره ديال 8 غرام بسم الله دابا نوضعو كاع العناصر هنا في هذا الاناء ونخلطوها مزيان قبل ما نوضعوها في الخلاط الماء غادي نحتاجو أربعة الكيسان ديال العنبه ما دافي ولكن ندير فوق غير ثلاثة ونخليو الرابع على حساب عنا ميزاننا على حساب الخليط كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا درت ثلاثه الكيسان كيبان لي القوام اللي بغيت انا هو هذا نتوما على حساب نوعيه الطحين اللي عندكم كتبقى اخر مرحله كنضيفو فيها الخماره انا حتى غادي نديرها في الخلاط عاد غادي نزيدها وغادي نميكسيه مزيان حتى يطلعوا الفقاعات باش يطلع لينا مزيان دابا من بعد ما وضعت الخل الخليط ديالي في الخلاط نضيفو عليه هاد الخماره ونخلطوه دابا مزيان وكيف ما كتشوفوا معايا هنا هالفقاعات طالعين ملي كيطلعوا الفقاعات عرفوا بان البغرير غادي يصدق معاكم كتبقى هاد المرحله ديال الميكسور هي اهم مرحله في البغرير دابا غادي ندوزو مباشره نطيبوه ما غاديش نستناو عليه حتى يخمر من بعد ما سخنت لينا المقله كنوضعوا البغرير ديالنا فيها وكنجهدوا العافيه وكنجهدوها في الاول حتى كنشوفوا ان البغرير كامل بدا كيتثقب عاد كنقصوا العافيه باش ما تحرقش لينا من التحت حيت عاملين فيها السكر وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس بالصحه والراحه وتقدروا ترافقوا هاد البغريره سواء بعسيله او لبس بزبده مذوبه مع سنيده